Puta f a g i a s a f a d a faca punta e x t r a ñ a s c h a t a p o b r i d i s g r a s a t a prostituta favorita e squisita e s q u i z o f r e n i c a caderenci fea a l e g i a d a alloprata atropellata puha idiota c a c h o r s a cadena presidiaria fegita o t a c a f i l i a da puta d e g e n e r a d a g o d a paranoica loca doida segna a m i g o s monoteta professora corra p e n u d a a r r o m b a d a segunda d e s c a b e l a d a fafelata faca imbecil fea meretriz paquita m a c o l i t a a r r e b e n t a d a liscio e sciorumi sono in l m a puta cantar, sua merda, sua bosta, sua porra do